Halo Dedenung, apa kabar nih? Baik. Mau uang nggak? Mau. Mau? Nah, tapi ada tantangannya. Berani nggak? Berani. Berani, beneran? Bisa nggak nih ya? Ini di sini ada uang nih ya. Nah, ini nanti ambil sama, sama Dedenung, tapi inget ya, botolnya jangan sampai jatuh. Iya. Ya. Oke, siap kalau jatuh yang nggak dikasihin lah uangnya ya kan? kan cuma berapa kali ya ngulangnya itu dua kali aja ya oke siap siap mulai oke satu dua tiga yeay Dede Dedenung bisaan hebat-hebat. Hore. <laughs> Oke, ya, ambil uangnya, bilang dong. Oke, sama-sama. Itu berapa uangnya? Coba liatin sini. Wow, mau buat apaan itu uangnya? Buat jajan ya.